Настало літо. Настало літо багато сонця. Сьогодні ми будемо малювати соняшник. Спочатку намалюємо коло, а тепер візьмемо фарби і замалюємо це коло. який колір? Вірно, жовтий колір. Замальовуємо його так, як наше сонечко. Адже соняшник дуже подібний на сонце. Через те він так і називається. Ось I love you. Жовтий, теплий, жовтий колір. А тепер намалюємо пелюстки. У соняшника багато пелюстків. Малюємо багато однакових пелюстків навколо нашого соняшника. Коли у вас буде нагода і ви будете на полі бачити сонячник, то можете порахувати, скільки в нього пелюсточків. Ось так малюємо пелюстки. Раз, два, раз, два, раз, два. Так, намалював. Добре. А тепер наш, наш соняшник був веселіший. Намалюємо очі, брови. Очі замалюємо в чорний колір, а потім замалюємо і брови. Спочатку замалюємо ліве око. Ось так а тепер право. І змалюємо брови. Так. І тепер малюємо усміхнений рот. Ось так, півколом. І намалюємо ніс. І також замалюємо їх році малюємо червоний, а ніс замалюємо в рожеві кольори. Ось замалюємо носик. А тепер давайте замалюємо рот. Так, ось міхні. Нам залишилось замалювати пелюстки. Знову беремо жовтий колір і зафарбовуємо жовтим кольором усі пелюстки. Ось так ми їх замальовуємо. Всі вони жовтенькі, як промінчики сонця. Через те квітки називається соняшник. Думайте, що можна додати. От додамо трохи рожевого кольору, і наш соняшник буде набагато веселіший. Подивіться ще раз, як намалювати соняшник. Приходьте до нас знову, і ми будемо. Visit our Pencil TV again. We have a lot of interesting things for YouTube kids.